У нас, получается, первый подъезд еще боже- более-менее. Пані Нелі, жителька п'ятиповерхівки, в яку влучила російська ракета, каже, досі не може оговтатися від пережитого. Очень тяжело, очень тяжело. Вещи целые остались, все. Только правая сторона там вырвала э, батарею, трубы порвала, но успели перекрыть воду, не затопило людей. Но сказали, что дом повело. Вот. Э, У нас последняя стенка вот эта отошла, э, окно э, вышло туда на улицу. Будем как-то что-то решать, потому что жить где-то надо. Я здесь э, прописана с внуком. Внуку 17 лет, но он сейчас в Австрии находится. Нині ж квартиру, в якій мешкала півжиття, пані Нелі змушена покинути. Каже, тимчасово переїде до сина. Освобождаем кухню, шкафы выносим. Сейчас холодильник придут ребята, стиральную печку вывезем. Ну, все, что можно, мы все вывозим. Потому что это все нажито. Понимаете, потерять сейчас это все. А что делать? Родичка Нелі Дерев'янко Юлія каже, момент вибуху назавжди закарбується в її пам'яті. Сейчас 32 был первый э, хлопок, прилет. Да, я не спала, как чувствовала, наверное. Вот, побежала сразу в коридор, тут следующий второй. Ну, мы не поняли вообще, что произошло, честно. Трусилось все. Мы думали, что это просто все. То есть вообще уходит и земля с-под ног, потому что трясло очень сильно. Вот. А потом я, мы сначала не поняли, вроде бы живы-здоровы. Я сразу убежала в, в этот, на кухню в окно. Вот, смотрю, мигалки что-то крутится. Я думала, что где-то во двор прилетело. А потом муж вышел на этот самый на балкон и сильно воняло серой, как вот, я не знаю, ну как вот, наверное, как ну, на снаряд же разорвался, вот. И это, я что-то ж бегом, в чем была, вот в домашних штанах, бегом пальто накинула и выбежали сюда. Когда увидели, мы думали, что где-то во двор, где, ну, что валялись куски этого камней, то есть балки какие-то, деревья. вещи. А когда начали сюда во двор выходить, мы, конечно, были в шоке. Ми нас знаходились у коридорі. Нас врятувало, я не знаю, диво. Квартира Анни Прус єдина вціліла на поверсі. Сьогодні жінка прийшла забрати речі. Каже, на це їм дали найбільше 30 хвилин. Нам дали під півгодини в зв'язку з тим, що зараз е, будуть знімати плити, е, тобто ті плити, які є фундаментальні у будинку. У нас квартира, е, яка єдина на нашому поверсі вціліла, над нами три зруйновані поверхи. І з цих поверхів зараз будуть знімати ці плити і арматуру. Анна каже, забере найнеобхідніше, бо жити тепер немає де. Я вже два рази виїздила з Запоріжжя, тому в мене є розуміння, що треба брати. Е, змінний одяг і найголовніші речі ну е, техніку якусь. Зараз ми збирали постіль, тому що вона також потрібна, щоб не купувати, тому що жити тепер нам немає де. Нагадаємо, два удари ракетами С-300 завдали російські військові по Запоріжжю вночі 2 березня. Одна влучила у п'ятиповерхівку. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, нині відомо про п'ятьох загиблих, вісім людей травмовані, чотирьох ушпиталили до лікарень з травмами різного ступеню важкості. Доля ще десятьох людей невідома. Розбір завалів триває. Юлія Сенек, Анна Черевата, Андрій Варіонов. Суспільне новини. Запоріжжя.